なんなーツアンジュさん大変そうだったからアンジュさんかナルたちがお世話になドーツアンチャンピオン赤羽の誕生だコングラチュレーションゥーツァ Тыца. Славлю кетчуп, настроение кетчуп создан для меня. Тыца. Я твой отец. Тыца. Тыца. До свидули, до свидули, до свидули, дули. Тыца. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Птица. А, это обезьяна. Птица. Птица. Русские, сдавайтесь! Русские не сдаются! Где здесь русские-то? Вот эти, что ли? Тыца! Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Тыца! Тыца! Фай! Фай! Фай! Фай! Фай! Нет. Тыца! もしかするとファイは ну нахер. Тыца!